Na tusalie bado pale pale, naye Elena Domala akituarifu Rais William Ruto ameutaka mrengo wa upinzani kumpa nafasi ya kuwahudumia Wakenya kwa kujiepusha na maandamano aliyosema yataathiri ukuaji wa uchumi wa mapato ya wananchi humu nchini kupanga maandamano ama mnataka tupange maendeleo? Akizungumza baada ya kushiriki ibada ya Jumapili katika kanisa la marafiki la Donholm katika eneo bunge la Embakasi Mashariki, rais alisema kuwa maandamano hayataleta mabadiliko yoyote, bali lazima serikali na viongozi washirikiane kuweka mikakati mwafaka. Mimi nataka niwaeleze Wakenya dawa ya kupunguza gharama ya maisha, kupunguza gharama ya chakula ni kwenda shambani tulime, tuzalishe chakula. Hiyo ndio mpango. Hii ya sufuria kwa kichwa na maandamano haiwezi hata kupunguza chochote. I promise you. Ukiweka sufuria kwa kichwa na uzunguke hapo barabarani, uharibu mali ya huyu, uharibu mali ya ule, chakula itapungua kweli? When I talk about the promise keeper, I'm basically talking about God who does not change his mind. A God when he promises, he fulfills. A God, when he purposes, everything must happen in that manner. Hata hivyo, kiongozi wa taifa alisema kwamba yeye hatishwi na maandamano hayo ama kutishwa na viongozi wa upinzani, akiwataka Wakenya kuunga mkono serikali yake. Waambia kama wanataka maneno, sisi tumesema waende waongee kule bunge. Iko haja ya kuharibu mali ya mwananchi? Iko haja ya maandamano? Iko haja ya bunge, mlipiga kura ya rais mkaamua. Sasa mbona wanalalamika ya rais? Hawalalamiki ya MCA, hawalalamiki ya mjumbe, hawalalamiki ya seneta, kwa sababu wanataka kutuletea ufala. Na mimi nataka niwaulize, mimi ninakaa mtu ya kutishwa kweli? Ati wanifanyia maandamano? Wakati huo huo, rais aliendelea kuhakikishia Wakenya kuwa bei ya unga itaendelea kuteremka kutokana na mikakati ambayo serikali yake imeweka kupitia uagizaji wa mahindi kutoka mataifa ya kigeni na pia mbolea ya nafuu ambayo wakulima walisambaziwa na serikali yake. Saa hii ukienda kwa duka ya Quickmart, saa hii ukienda kwa shuka ya eh, Naivas unaweza kupata unga sasa imefika 155 159 kidogo nimefanya na akili, hakuna pesa nimeweka ndani, akili tu peke yake. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja pia aliwataka wananchi kujiepusha na mambo ya maandamano, bali waunge serikali mkono katika kuleta maendeleo na kuinua maisha yao na uchumi. situchore jameni, tupige wax. Si mboka ni mboka, mnataka kupiga nini kwa barabara kila siku? Ah. Wangapi mnataka job? Vile mrefu amesema zile keja tunajenga, tukifanya mpango ya housing ni vijana wetu wanapata kazi. Sawa sawa. Nikiripotia West TV kutoka jiji kuu la Nairobi, naitwa Leonard Wamalwa.